pessoal, aqui é a e hoje eu vou. E, e assim, sabe uma coisa que eu queria falar? Que assim, caso vocês não tenham percebido eu, meu cabelo ele é meio rebelde. E ainda sempre assim dá uma arrumada, assim. Só que sempre fica dois, dois coisinhas assim no canto. Que aí eu tento pôr atrás dele, só que não fica dá certo. Então nós vai ter que ficar assim mesmo. Deixa eu ver aqui assim se eu tenho alguma coisa pra comer. Deixa eu pegar aqui, aqui isso Não, eu tenho pão, eu tenho errado. Aqui dá certo? Ai, depois eu tenho que Acho que não vai dar certo. É, não deu certo. Não é precisa viver assim, né? Deixa eu ver aqui o que, que eu tenho pra jogar, pra jogar pra fazer pra jogar, tem muita coisa pra jogar, mas pra fazer aqui, para acabar isso daqui. Só que eu não sei se eu faço isso daqui primeiro, e depois eu vou, vou pra calculadora. Isso daqui, não é, é, isso daqui, depois eu vou pra calculadora. Aqui eu preciso de um desse, um baú e um hopper. Eu vou precisar de bastante madeira. Então eu vou ter que fazer algumas aqui assim. Porque, deixa eu pegar, madeira. Ó, aqui é uma formiga 8, 16. E ali pra fazer. Então, é no mínimo 16. Eu só tenho. Eu ah, vou contar 4 de aqueles dois. Nunca vão ser usados porque última vez. Não sei se eu faço algum stick ou qualquer coisa assim. Eles não vão ser usados. Então. E assim, uma coisa que eu queria falar, assim, nós estamos com 42 inscritos, né? Nosso máximo que Eu estou muito feliz com essa, com esse número. E, e, mas se vocês conseguirem divulgar o meu canal para tipo, outras pessoas que não conheçam, me ajudaria bastante. É só isso que eu queria falar. parece que foi ontem que eu comecei meu canal. E a ideia, na verdade, nem foi minha. Foi de uma amiga minha que ela me deu, que ela pôs essa ideia na minha cabeça, e aí eu falei, ah, pode ser. E, como eu já contei, né, eu não comecei o canal com o meu próprio nome, que é Casa do Presbítero Maior de Toledo. Oi pessoal, aqui é o Jerubaldo da edição e eu queria falar que depois de eu gravar o vídeo eu fui ver e eu tava com 43 inscritos, ou seja, não tenho mais um. Então era só isso que eu ia falar, que deram 42 e 43 eu só vi depois que eu gravei o vídeo. E é isso, bom vídeo pra vocês. conseguimos aqui alguns, alguns. Deixa eu vir aqui fazer o coisa. E, e aqui. Temos dois baús. Filho de ferro. Tem o ferro. Não, a não ser que eu esteja sendo cega e não tô vendo. Mas pelo que eu tô vendo, não tem. Preciso cinco ferros. planejar aqui quando eu espero de fazer né? Só tem mais coisa pra fazer. Pior que dá pra fazer, só que o meu, olho não tá assim tão usado, não tá alguns aí, então eu não vou fazer esse daqui. Esse daqui não é tão difícil assim. Preciso de uma parte inteira e cadê? Deve fazer. Ah, vou ter tudo aqui. aqui é o outro que eu tava fazendo. E só falta esse daqui, que é o que eu acho que é mais difícil. Quantos que tem aqui? 14. Preciso de 4. 1, 2, 3, 4. É por baixo? Foi 5. pegando mais madeira por enquanto. Ah, nossa, que burra! Não, não era pra fazer isso, gente. Tô muito Tem que fazer outra careta de pedra agora. Muito burra. Mentira, não é pra cuidar, ia né? é fazer o mesmo erro. Vocês viram quanto eu sou burra? Aqui só falta o outro. O outro é o Uranus. One drop on your lips and the spell will take effect Under the moonlight Stay close to my side Não, será que eu tenho de mais que isso? Mas alguns estão sim, eu tenho que estar olhando porque querendo uma pedra Só que eu não tenho pedra Eu consigo ser tão burra de vez em quando, gente que vai de né? Sempre. Vocês fizeram alguns exemplos, assim, eu de vez em quando eu falo que 2 vezes 3 é 5, ou que 2 é como é 6, Fala umas coisas aleatórias, assim, faço uma coisa aleatória também de vez em muito boa, assim, pra... Pra fazer outro. Aqui... Preciso demais. Deixa eu pegar aqui assim mais. Um, dois, três, quatro. E eu já acho que eu tô pondo o ferro no lugar errado. Eu tenho quase certeza que é eu mesmo. aí eu tenho dois e dois. Esse não, não Três. Fazer um. Mais um. Quatro. madeira aqui, porque vai, vai comer toda a minha madeira ali. This is the moment, no turning back. One drop on your lips and the spell will take effect. Under the moonlight. Eu acho que já foi ali, eu consegui mais algumas cadeiras. Aqui. Fiz um bloco. Agora eu preciso de algumas e daqui. E eu tenho quase certeza que eu preciso de mais. Como é que faz esse negócio que eu não sei não. Né? Surgiu então, então, pedra, mas é então, pedra... Nada pedra... Refinada, não é? Né? É. Aí, agora pensa que... This is the moment, no turning back. One drop on your lips and the spill will take effect. Under the moonlight, stay close to my side. We're burning so bright. Esse negócio. Eu vou deixar isso para outro episódio, porque acho que depois de é um episódio eu já vou fazer isso daí. Deixa eu ver isso assim. Eu vou fazer outro da U, porque só ele não vai dar pra ficar o segurar tudo eu preciso segurar de novo, colocar as coisas. Ó, só vou ficar com i... Não, isso daqui não. Isso. Isso daqui sim. Isso daqui também. Careta. Aí eu preciso disso. Cadê o meu bloco? Tá aqui. Eu preciso do tiso, disso e do tijolo. E disso daqui também. que eu tirasse assim essas coisas do meu. Esses slot daqui assim. Aí, deu certinho, só que eu vou quebrar. Aí, ó. Conseguimos. Só que eu quero é transportar todas essas coisas que estão tá, aqui started when you This is the moment, no turning back. One drop on your lips and the spell will take effect. Under the moonlight, stay close to my side. We're Agora nós precisamos fazer quatro do... Agora uh, O que é dessa corzinha aqui, assim. Mas precisa aqui de ferro e um redstone, esqueci o nome. 16. já quatro aqui. E agora eu só preciso do ferro tenho ferro sobrando aqui? Eu tenho isso aqui que eu coisei errado. E aqui não tem nada. Eu tenho que Peraí que isso daqui não vai poder ficar aqui. Tem que ficar aqui. Por quê? Porque eu preciso pôr isso daqui aqui. aqui, aqui, aqui, e aí vai fazer E agora tem que fazer que tá, tá comendo energia. Tá? Graças a Deus, peraí, tem que graus. Eu tava tipo, mas eu acabei de pegar, tipo, ela tava cheia. Eu, será que eles fizeram tanto quanto esperava que eu... Ela comprou, só que eu não sei que ela tava ali. Mas eles têm umas ideias meio estranhas. Aqui. Aí, agora eu trocar isso aqui. Não sei se tem. por exemplo, aqui. Não, mentira, eu faço aqui. eu aqui. Eu quero usar a minha banheira. Porque eu preciso fazer isso daqui. E eu não tenho madeira suficiente pra... não é muito útil. Vou usar essa pra Porque é quase que não precisou. Little sweet and spice Throw it all in a cauldron Mix it up real nice Fire in my eyes Stir counterclockwise I dream of you all night vamos ver. Aqui o que nós estamos fazendo. Eu quero fazer isso aqui, ó. Time. Teve quatro desses, quatro madeiras e isso daqui. Ou seja, no total eu preciso fazer quatro. Ó, vamos precisar de quatro pra fazer cada. Então 16 mais 4 dá 20. Fazer 20 já fizemos. quatro, desculpa, vai ser na mesma. Ok como eu sobrevivemos dia 4, então precisamos fazer mais 16. Ou seja, vai demorar um bom tempo. E eu acho que eu vou ter que deixar isso pro próximo episódio, porque o vídeo já tá bem longo, né? Então, se vocês gostaram, deixa um like, se inscreva aqui no canal, aqui embaixo, ali logo abaixo do vídeo. E ative as notificações para receber a notificação dos próximos vídeos. E até o próximo. Tchau!